US business alongside just Dow. This is why we make it. When they break it, we make it. We make it when they break it. Yeah, yeah. What up, my man? Yeah, yeah. Master. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Kila mahali na sepa, mambishe mambishe na seba. Sepa, sepa, sepa kila chocho. C'est c'est pas, Sepa, sepa, sepa kuzisaka imane mapene zinanifanya msinione wa, wa mswanted kama laki kunene matone matone ya jasho nijitume nijume kuwaso nisome nidere kwa fasho naifanya ni rili komasho so kiki wala mipasho mimi ni nani mimi ni boso vile tu kila saa mnataka kunikatisha tamaa hamtaki nije kukama tataji ya rap napiga pepa ya hipa tisna tisa pamoja na kipa na wapa ni sita mara sita sela sina sita naunguza mama spika Snapchat, Twitter, popote na kita na ita na ita kwa acha wanione re, nipambane kama msukule, nije nile kama mfalme. Sepa sepa sepa sepa sepa sepa sepa sepa sepa sepa, kila mahali na sepa, mambishe mambishe na sepa sepa sepa sepa, kila chocho sepa sepa sepa, kuzisaka jala kila mahali, kila rodi tunapita, kutafuta jala sangali nyuma, kuna masnichi na wachawi wameandamana. Dondosha kombora kwa wale wote snichi tu. Asepa, asepa kila rodi, asepa kila chaka pesa na tafuta. Wanauliza nyayo rasi rasidau, sinisahau, ah, imepanda dau acha madharau au unajisahau kama maumau uswa kinyang'au ulize bichau wapigwa kinyau RIP ni sopa umepumzika sisi wenyewe tunasepwa kuna wakubaki hapa c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, kila mahali na sepa, mambishe mambishe na sepa, sepa, sepa, sepa kila chocho, pas, c'est pas, kuzisaka, kilia charo na sepa, mpaka ronjo na sepa, mtangwa mtaa na sepa, mikoa mikoa na sepa, mataifa ya nje tasepa, ni visa ni visa kuchapa, domida mida yenyewe kusepa, na sepa nagonga machapa Você põe na tua boca lapa Vê ba que tu não tatupa Mafuta tukikupa usinyo kwa pupa Sijoka chemka pepa Marufuku kukopa ni cash kulipa